مرنو على جاري دونا إن جامعة البروفيسور محمد علي جيد الشيقي إن الباب هذا الله إن شاء الله تعالى جامعة عن كونستيوشن اللي قول سنين معلمين تهذا أي سنديار سنين وحيابها أي نيجيسو مكرو لهم كي نيجيس أرتد سينيسو كوسنا بريد هين ما سيشقين دونتو إن شاء الله تعالى معلم بجلارة أي أرضي بجلارة وحولي جيا ma sii shaqayn doonto arrimahaas waxaa weeye shaqo badan baa laga wadaa fariin ayaan u farayaa jaamacadaha waddanka ka jira inay isdiyaariyaan isdhisaan maamul ahaan isu dhisaan macalimiintooda ay dhisaan koroglumkooda eh, ay dhisaan si dee aanan waalidka lix sano shan sano wiilka ama gabadha ku rafaadayin marka ugu dambaysane qofaan waxba aqoon aan loo soo saarin arrintaas waxaa weye arrin aan rabno inaan ka dhiganno owlowiyaadka inaan ka dhiganno weye insha allahu tacaala ardaydii qalin jibisi waan arkaayay kuliyadda waxbarashada ugu ardayar lix arday baa ka qalin jibisi jaamacadaha dhanna waa lamid haddii haddaan macalin macallin helin oo ardayda hoos wax ka soo bara haddii jaamacadaha ma sii furnaan doonaan ama waxaa idiin imaan doonaa arday aan quality lahayn ardaygan quality lahayn oon waxba aqoonin hadda waad maqashay arday baa dhacday waa macallimiin la'aan baa jirto weligeedna waa jirtay maamaad bay macallimiinta leeyihin macallin mana taajiro mana baahday dheheen insha allaahu macallinkii inuu dhakhtar kala mid noqdaan ka shaqayn doonaa si arday qualityna loo soo saaro ama injineerku uu la mid noqdo ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala shirkadaha hadda waxaa nagala jooga hormuud iyo salaama waxaan ku boorinaynaa scholarshipka ay bixinayaan kulliyadaha waxbarashada inay ku bixiyaan ama ay u badiyaan ardaygii raba ninkii dhakhtar raba waalidkiis baa jooga ama injineer raba waalidkiisa wax ka bixinaya laakiin kulliyadaha shaynsa oo sooshalka oo tarbiyada iyo waxbarashada waxa weye waalidiinta marba dee lacag bixinayaan waxay leeyihin aniga ardaygay caafimaad inuu ibartaan rabaan marka waxaan ku boorinaynaa kulliyadahaas jaamacadahana inay lacag la'aan ka dhigaan hay-adahana ay dacmiyaan kuleedahaas si aan macallimiin u helmin